嘘つきあなたは本当に変わらないですね それで大丈夫ああ腕が1本とあばらが7本それから肺も片方潰れてるが動けないってこともないまあさすがに戦闘は無理だけど自業自得よ引き際を誤ったのは君のミスねいい薬になるんじゃないきついなあ 少しはいたわってくれてもいいんじゃお断りそれよりも収穫があったのだからもうそれでよしとしなさい罪悪の王に続いて天使の発見しかもあれは執行者でしょ予言に曰く全ては必然定められていた予定帳はマスターの言った通り種子は芽吹いたようじゃない 君の任務は完了したのよいやそれはどうかなむしろ今から始まるんだと俺は思うがストライフ君もいい加減にああ分かってるよ今日のところはもう引くつもりだ彼とは長い付き合いになりそうだし焦ることはないそう 焦る必要はないんだからまったく変わらないわね任務に遊びを交えるところ本当に悪い癖よこの件についてはオブザーバーの私にとやかく言う権利はないけれど君のそういうところが私は嫌い これからどんな遊びを仕掛けるにしてもマスターの名を汚すような真似だけは許さないから肝に銘じておくことね了解ところでリリス君のそういうところが俺は好きだよ今からすぐにそちらへ向かうま手厚い看護を期待するかな以上アウト我らが真父なるマスターの祝福を りによって第一声がなんでそれなのああ が売ってくるからでしょうが私だってそんなつもりなかったのに店出しといて買った方が悪いってわけ何よその理屈ありえないうん そのごめんでもそれはあんたが憎まれ口ばっか叩くから あいつはここ最近見かけないよ放蕩壁はいつものことだから別にいいけどあんたあいつに何か話でもあるわけ ざっと4日。一応手当てはしといたけど、傷はどうまだ動けないんあの金髪のことうん多分生きてるんじゃない死体いなかったし あの時はバタバタしててろくに確認なんかしなかったけどそんな私たちを放っておいたくらいだから相当重症なんじゃないまあ知ったことじゃないけどね 別にただあんたわざとボケてるのかなって思ってさああこの男は本当にもう天然かよ やってらんねえあんたもう一つ私に聞くことがあるでしょうがこれ以上とぼけたら切れるからね 何よ中でもされたいのじゃあ睨むなやかましい男がもたもたしてんじゃねえわよ 誰あれ誰よ誰なのよ一点せ聞こえんのほらもう一度大きな声で 上等じゃないのさよりによってそういう態度に出るわけだあちょいこれ待ちなさいどこ行くのあんたが素直にしてりゃ何も問題なんかないのよせっかくあの子があんたの分も働いてるのに。 ょっとどこ行くのさえそれじゃあつまり。 いやいやなるほどなるほど君の気持ちはよくわかりましたそういうことなら止めませんまあここはあの子に譲りましょういってらっしゃいダーリン隠すな隠すな私は全部わかってるから。 前ダーリン